大家好，今天是二零二二年一月二十四日，星期一。祝大家有一个愉快的一周。好，我们现在就来看一下这周美股派息的情况。二零二二年的第五周，这周算得上是很热闹，一共有一百八十三家公司在下一周迎来派息的最后买入机会。我帮大家从中挑选了八家行业的领军公司，供大家参考。 第一家是最迟在周一买入参与翻红的加拿大皇家银行 （RBC Royal Bank）。论营收、论市值、论房屋按揭业务规模，RBC 都是加拿大排名第一的大银行，甩出第二名的道明银行很远。我自己现在的按揭和之前的三个按揭都是在 RBC 做的，原因就是他家的按揭利率还是相当有竞争力的。股票代码 RY，它本次分红金额是每股九毛五。 当前股价一百一十五，年股息率百分之三点二七。注意，这是美股的数据。RBC 也在多伦多证券交易所挂牌。我知道咱们这个频道有很多加拿大的观众，如果要避免换汇的麻烦和损失，也可以选择它的加股 Ry 点 T，股息率是一样的。第二家公司是全球第三大制药企业，这两年更是家喻户晓的辉瑞。 股票代码 PFE，估计咱们大部分观众打的 COVID 疫苗都是辉瑞的吧？纯粹好奇哈，大家可以留言说一下自己打的是哪家的疫苗。我自己呢，第一针打的是辉瑞，第二针打的是 Moderna。正打算下礼拜呢再补一针辉瑞。COVID nineteen 可真的是算是他们的财神了，公司前一段季报也是亮瞎了眼，收入和利润都大幅的增长。 看样子以后呢，很可能每年都得打 COVID 疫苗。我看辉瑞这疫苗快要做成年检生意了。它本次分红金额是每股四毛钱，当前股价五十三，年股息率百分之三点三，买入最后期限在周三二十六号，买入最后期限在星期四的优质公司，我为大家选出了五家。第一家公司是今年第一个交易日就开门红的福特汽车。 相信这个不用我多说了。福特是按产量全名全球排名第五的汽车制造商，股票代码 F。它本次分红金额是每股一毛钱，当前股价二十一块，年股息率百分之一点七八。第二家公司同样是咱们股民非常熟悉的，全球第四大投资银行，人称大摩的摩根斯坦利，股票代码 MS。它本次分红是每股七毛钱。 当前股价九十九，年股息率百分之二点九二。第三家公司叫纽约梅隆，股票代码 BK。不知道为什么，啊，这个代码让我第一个想到的公司是 Burger King。它本次分红金额是每股三毛四，当前股价五十七，年股息率是百分之二点三八。大家可能没太听说过这家公司，市值不算太大，只有四百六十亿美金，但是截止。 二零二一年底，公司管理的资产超过四十六点七万亿美金，是全球第八大资产管理公司。公司是两家金融公司，呃，纽约银行和梅隆金融企业在二零零七年合并而成的。其中，纽约银行成立于一七八四年，是美国建国之初成立的三家最悠久的银行之一。 也是纽约股票市场挂牌交易的第一只股票。美国第三届总统托马斯·杰斐逊、副总统艾伦·巴尔、美国开国元勋本杰明·富兰克林和亚历山大·汉密尔顿都是他的原始股东。更重要的，对于我们收股息的小伙伴来说，它是2011年金融稳定委员会 （FSB） 公布的29个具有系统重要性的金融机构之一。 也就是我们常说的大到不能倒的金融实体，挖出这些料来，还真的花了我不少时间。您要是了解了一些之前不知道的知识，麻烦您点个赞、转发、订阅，支持我把这个频道办得更好，谢谢您了。第四家，老牌半导体制造商德州仪器。 股票代码 TXN，全球排名第十，而排名第九的您可能想不到，就是去年大火的元元宇宙概念股英伟达。德州仪器本次分红金额是每股一块一毛五，当前股价一百七十五，年股息率百分之二点六二。提醒一句，德州仪器的季报也在本周二十五号发布。您瞧，这还是人家德州老铁举起啊，周二季报。 给你两天时间好好研究消化一下，不喜欢的投资人呢，咱也不拿股息勾搭你。志同道合、决心投资呢，就赶在周四之前买入股票，直接就领一波股息，你看多仗义。第五家公司排名第五的石油管道运营公司 Kinder Morgan，股票代码 KMI。加拿大的观众对它一定不会陌生，它曾经是穿越 BC 和阿尔伯塔的 Trans Mountain Pipeline。 跨山油管的拥有者。不过呢，Kinder Morgan 刚在二零一九年把加拿大公司卖给了市值排名第九的加拿大本地油管巨头 Pembina Pipeline。它本次分红金额是每股两毛七，当前股价十七块，年股息率是百分之六点二二，是本周指南精选公司里股息率最高的。最后一家，买入最后期限在周五二十八号的。 又是一家加拿大银行，排名第四的 BMO Bank of Montreal，老移民称之为满地可银行。可别看它只排第四，这可是加拿大历史最悠久的银行，银行编码001。它本次分红金额是每股一块零五，当前股价一百一十四，年股息率百分之三点六四。好，这周的情况就是这样，谢谢大家，咱们下期再见。